Բարև ձեզ։ Ինչպես գիտեք, մեր browser-ը կարող է ուղարկի խնդրանք դեպի ինչ-որ մի server, այսինքն ինչ-որ մի համակարգիչ, որը նստած է ինչ-որ մի տեղ ինտերնետի վրա, որպեսզի ստանա ինչ-որ ինֆորմացիա այդ server-ից։ Հիմնականում, երբ որ մենք օրինակ ստեղ վերևը գրում ենք ինչ-որ հասցե, մեր browser-ը ուղարկում է մի հատ խնդրանք server-ին, այդ հասցեով ու քանի որ կոնկրետ չի ասում ինչ է ուզում, այդ server-ը ոնց որ ուղղակի վերածնում է ինչ որ HTML file, հա, հիմնականում index.html, որը ոնց որ նկարվում է էկրանի վրա։ Այդ index.html-ը իր մեջ հիմնականում հղում է հաճախ ինչ որ CSS ֆայլերին եւ JavaScript ֆայլերին, որոնց browser-ը իհարկե ուրեմն պետք է քաշի, հետեւաբար ինքը ուղարկում է էլի ինչ որ path-ը այդ server-ին ու ասում է այսինչ այսինչ JavaScript ֆայլը ուղարկի, այսինչ այսինչ CSS ֆայլը ուղարկի եւ server-ը իհարկե ուղարկում է այդ ֆայլերը եւ այդ ամեն ինչը երբ քաշում է browser-ը իր մեջ, ոնց որ մեր կայքը նկարվում է էկրանի վրա, չէ՞, կարծեմ մոտավորապես դա բարձ է։ Բարձվում է, բայց բացի HTML, CSS եւ JavaScript-ից, browser-ը նաեւ կարող է քաշի ինֆորմացիա Այսինքն ինքը կարող է կոնկրետ ուղարկի խնդրանք ինչ-որ մի սերվերին, որովհետեւ այդ սերվերը ոչ թե ուղարկի JavaScript file կամ CSS file կամ HTML file, այլ հենց ինֆորմացիա հիմնականում JSON-ի տեսքով։ Հիմա, որպեսի պատկերացնեք ինչ նկատի ունեմ, եկեք որպես օրինակ գնանք մի հատ կայք, որը կոչվում է programmableweb.com programmableweb.com հեսա։ Ուրեմն սա շատ հարմար կայք է, ուրեմն տարբեր սերվերներ կամ համբյուտերներ, որոնք որ գտնվում են ինտերնետի վրա, որոնք որ տրամադրում են ինֆորմացիա ընդհանուր, ասենք բաց ինֆորմացիա, հաճախ գրանցվում են այս կայքի մեջ, որպեսի ծրագրողները գնան, իրանց գտնեն եւ սկսեն իրենցից ինֆորմացիա քաշել, հա։ Այսօր սա հարմար բան է, ու քանի որ կորոնա վիրուսը այդպես բավականին հայտնի բան է հիմա, եկեք ուրեմն կորոնայի վիրուսի մասին ինֆորմացիա քաշեք ինչ-որ server-ից։ Հենց որ ստեղ կմտնենք այս coronavirus-ի մեջ, եւ ստեղ ուրեմն կան տարբեր API-ներ, API, եթե հիշում եք, application programming interface, այսինքն միջոց է, որի միջոցով կամ միջնորդ է, որի միջոցով կարելի է ծրագրավորողը ինչ որ system-ի հետ խոսա։ Այս պարագայում խոսա ինչ որ server-ի հետ, որպեսզի ինֆորմացիա քաշի։ Հենց որ մեզ պետք է կորոնավիրուսի մասին ինֆորմացիա, չէ՞, հենց որ մենք կմտնենք այստեղ, սա որ միջև բացի, okay։ Հիմա ստեղ այն այս մեկը կվերցնենք, about coronavirus, corona COVID-19 եւ այլն եւ այլն, դա էլ երբ որ բացվի, okay։ Հիմա ստեղ կա տարբեր ինֆորմացիա այդ API-ի մասին կամ service-ի մասին, հա? այդ service-ի մասին ուղակի կայք եւ իհարկե documentation, որտեղ որ բացատրում է կոնկրետ ինչպես պետք է շփվել այդ server-ի հետ։ Եկեք մտնենք այդ documentation-ի մեջ, այնց որ click ենք անում։ Այստեղ որ իջնենք, ստեղ կա օրինակ հենց առաջինը։ Տեսեք, կա ուրեմն կարելի է IS հասցեով ուղարկել /countries, դա ոնց որ կարելի ասել հավելյալ ինֆորմացիա server-ի, որովհետեւ մենք հասկանանք ինչ ենք ուզում։ Այսինքն սա հասցեն է, որը հետո իհարկե DNS-ով վերածվում է ինտերնետային հասցեին, որպեսի փաթեթը իմանա ուր պետք է գնա հասնի։ HTTPS-ը դա ոչ թե պրոտոկոլ է, իսկ countries դա հավելյալ ինֆորմացիա է, որը կգնա կհասնի այդ սերվերին, եւ այդ սերվերը հասկանալով, որ մեզ պետք է countries, այսինքն երկիների մասին ինֆորմացիա, մեզ հետ կուղարկի ինչ որ ինֆորմացիա։ Հիմա, ինչպես կարելի է այս հասեն աշխատացնել։ Դե քանի որ ինքը HTTP get-ով է աշխատում, դա նույն պրոտոկոլն է կամ նույն մոտեցումն է, ինչպես որ browser-ը օգտագործում է, երբ որ մենք ստեղ վերևը հա- ինչ որ հասցե ենք գրում։ Նենց որ մենք ընդամենը մի հատ tab ենք բացում browser-ում եւ գցում ենք այդ հասցեն ստեղ եւ ուղարկում ենք։ Եվ մեզ հետ գալիս է ոչ թե HTML կայք կամ ինչ որ CSS կամ բան, այլ sense լիքը խառախուրը ինֆորմացիա որը եթե ուշադրություն դարձնեք, իրական JSON ֆորմատով է գալիս։ Հիմա եկեք իրեն ուսումնասիրենք, նենց որ եկեք DevTools-ը բացենք, DevTools-ը բացենք, հեսա մտնենք network-ի մեջ եւ մի հատ refresh տանք, թարմացնենք, Եվ հիմա, եթե մենք մտնենք այս request-ի մեջ, հա, խնդրանքի մեջ, ստեղ կա headers, այն ինֆորմացիան, որ մենք ուղարկում ենք server-ին, ինչպես տեսնում եք, մենք ուղարկում ենք http get-ով s հասցեին, հա, մի հատ path-ը, ու ինքը մեզ հետ է ուղարկում ինչ-որ պատասխան, որը կարող ենք տեսնենք response-ի մեջ։ Պատասխանը այսպես մի հատ երկար JavaScript-ի տեքստ է, որը իրականում JSON է։ Մենք այդ JSON-ը, քանի որ սենց շատ դժվար է ուսումնասիրել, նայեք ստեղ, կարող ենք մտնենք preview-ի մեջ, ու ինքը այդ JSON-ը վերածումը տենց ծառի մեջ, որ մենք կարող ենք քիչ-քիչ սենց բացենք եւ ուսումնասիրենք։ Տեսեք ինչ է մեզ ուղարկում։ Մեզ ուղարկում է մի հատ object, որի մեջ կա data, բանալի, որը հողում է մի հատ շատ երկար զանգվածին։ Այս տեսնում եք, ստեղ 3 հատ սենց ոնց որ դետալ կա։ Այս ամենը իրականում մի հատ երկար զանգված է, ուղղակի որպեսի մի հատ sense մեծ զանգված ցույց չտան, իրանք բաժանում են զանգվածները 100-100-ով։ Հենց որ առաջին 100-ը զանգվածից ստեղ կարող ենք ուսումնասիրենք այսպես, եւ ինչպես ստեղ կա, օրինակ Algeria-ի մասին ինֆորմացիա է եկել։ Տեսնում եք, ուրեմն այս օբյեկտը, որը զանգվածի մեջ է, որը ասում է ուրեմն երկրի կոդը, DZ, իր անունը Algeria, քանի հոգի այնտեղ ապրում, Okay, այսօր ինչ որ լավ ինֆորմացիա Algeria-ի մասին չկա, եկեք ուրեմն Australia, հեսա, այս հետաքրքիր է։ Australia, հեսա, ստեղ եկեք մի քիչ zoom-ին անենք, ստեղ տեսնում եք, որ ուրեմն այսօր ինչ է կատարվել։ Ոչ ոք չի մահացել այնտեղ, բայց 38 հոգի COVID-ով հիվանդացել են, հա, դա այսօրվա տվյալն է։ Սա ասում է, երբ հա վերջին այս տվյալը թարմացվել, ընդհանուր քանի հոգի այնտեղ ապրում, անունը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս ուրեմն API-ը կամ այս հասցեն կանչելով մենք կարող ենք ինչ-որ մի ուրիշ կամպյուտերից, ուրիշ սերվերից քաշել ինչ-որ ինֆորմացիա, որը մենք կարող ենք օգտագործել մեր ծրագրի մեջ, նկարել էկրանի վրա եւ այլն։ Հիմա եկեք տեսնենք այլ ինչ ֆունկցիա API-ներ կան, հա, այս սերվերի վրա, որ մենք կարող ենք կանչենք։ Վերադառնում ենք էլի այս դոկումենտացիայի եւ ստեղ կա, ա, մի հատ էլ հետաքրքիր բան կա։ Նայեք, էլի HTTPS պրոտոկոլով, այս հասցեով մենք կարող ենք գնանք slash countries, հետո slash, հետո տեսնում եք այստեղ, մի ռոպե, մի ռոպե, ստեղ գրացա այդ կետ-կետ code, Սա նշանակում է, որ սա պետք է լինի ինչ-որ արժեք, իրա տեղը պետք է գրենք ինչ-որ արժեք, սա երկրի կոդն է, այսինքն ինչ է ստացվում, որ եթե մենք սա կոպյա անենք, այսպես, եւ ստեղ paste անենք, բայց այդ կետկետ կոդի տեղը գրենք ինչ որ իսկական երկրի կոդ, օրինակ AM, որը Հայաստանի կոդն է։ Գրեցինք Եվ ահա խնդրեմ մենք ստանում ենք Հայաստանի մասին, արդեն մանրամասում լիքը դետալներ, okay? Եթե ուզում եք Ամերիկայի մասին օրինակ ստանալ, US-ենք գրում, Եվ ահա սա ուրեմն Ամերիկայի ինֆորմացիան է, հա, լիքը դետալներով, օրեցօր ոնց է փոխվել, քանի հոգի է մահացել, քանի հոգի է հիվանդացել, լիքը ստատիստիկական, որը օգտակար է եւ կարելի է օրինակ օգտագործել ինչ որ ծրագրի մեջ։ Սա էլի եմ ասում, սա զուտ օրինակ է, իրականում անպայման չի COVID-ի մասին լինի, ցանկացած ինֆորմացիա կարող է ինչ-որ սերվերը մեզ մատուցի։ Ապագայում մենք կտեսնենք ինչպես կարող ենք մենք մեր կոդը դնենք սերվերի վրա, որպեսզի մենք ստեղծենք ինչ որ մի տենց server, որը մատուցում է ինֆորմացիա, բայց այս պահին օգտագործում ենք օրինակ kernelapi.com-ի server-ին, հա, բայց ապագայում կստեղծենք մերը։ Հիմա ողջվում է, որ այս ուրեմն խնդրանքները, որը այս պահին մենք անում ենք sense ոնց որ browser-ի մեջ գրելով, մենք կարող ենք անենք կոդից։ Okay, օգտագործելով մի հատ ֆունկցիա, որը browser-ը մեզ տալիս է, որը կոչվում է fetch ահա նայեք ինչպես։ Մեկեք սա կոպիա անենք և բացենք մի հատ JS fiddle։ Եվ ուրեմն JavaScript-ի մեջ գրում ենք fetch, այսպես, և իրեն փոխանցում ենք այդ հասցեն, այսպես, okay? Այս fetch-ը մեզ վերադացնում է մի հատ promise, այսինքն խոստում, այսինքն մենք որպեսի իմանանք երբ է նա կատարվել, մեզ պետք է անել then, ենց որ մենք անենք դա then, կփոխանցենք իրեն մի հատ function, ահա, և եկեք ինչու չէ, եկեք debugger տնենք ստեղ, որ տեսնենք, մի ռոպե, մի հատ սենց հանեմ, ահա, Okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ fetch նշանակում է գնա server-ից բեր, սա ինֆորմացիան է server-ի եւ այդ ամբողջ այդ URL-ն է, հա, այդ հասցենա, որը մենք դրել ենք browser-ի մեջ, այդ նույն ինֆորմացիան է, եւ այն ինչ որ server-ը մեզ կվերադարձնի, կգնա կմտնի այստեղ եւ այստեղից մենք կարողանանք իրան կարդանք։ Եկեք սա աշխատացնենք ու տեսնենք ինչ կտեսնենք։ Մի րոպե, մի հատ աշխատացնենք սա run Ահա, մտանք ստեղ։ Եկեք ուսումնասիրենք response-ին։ Ուրեմն response-ի մեջ կա body, որը, հա, readable stream Ինչ է readable stream-ը։ Readable stream-ը բազում է ուրեմն, երբ որ մենք fetch ենք օգտագործում, ինքը մեզ վերադառնում է մի հատ sense object, որը կոչվում է readable stream, որից մենք կարող ենք կամ ամբողջ ինֆորմացիան կարդալ որպես text, կամ կարդալ ամբողջ որպես JSON։ Հենց որ քանի որ սա JSON է, մենք ուզում ենք կարդանք իրեն որպես JSON, չէ՞։ Հենց որ նայենք ինչ կարող ենք անենք։ Կարող ենք անենք return response.json, եւ հետո ստեղ անենք մի հատ է then։ Ինչ է ստացվում ստեղ, որ այս then-ը իրականում այս այս then-ը, երբ որ մենք կանչում ենք, վերադառնում է մի հատ նոր խոստում, նոր promise, ում արդյունքը կլինի սա, որը մենք ընդունում ենք ստեղ։ Հետևաբար եկեք ստեղ debugger տնենք, սա աշխատացնենք, run, եկավ, մի ռոպե, միած հենց անենք, Եվ այս response-ը հիմա եթե մենք ուսումնասիրենք, այս response-ի մեջ կա data, որը որի մեջ կա լիքը ինֆորմացիա, այս այս բaragam Ամերիկայի մասին, չէ՞, երկրի ուրեմն անունը, քանի հոգի այնտեղ ապրում, այսօր ուրեմն քանի հոգի ուրեմն միջև այս բա մահացել է եւ հիվանդացել է, այսօրվա օրով դեռ ինֆորմացիա չկա, բայց կա timeline ժամանակի ընդհանուր, ասենք այն օրվանից, որ իրանք սկսել են ուշադրություն դարձնել COVID-ին, ամեն օրվա տվյալները, ու ինչպես տեսնում եք, ստե մոտավորապես 454 հա, տվյալ կա, հա, այսինքն 454 օրվա ինֆորմացիա կա։ Այսինքն կարելի է տենց օրինակ գրաֆիկա ստեղծել, հա, թե ժամանակի ընթացքում ոնց է Ամերիկայի օրինակ հիվանդ հիվանդների քանակը փոխվում։ Օրինակ, դա ինչ որ բաներ կարելի անել։ Okay, Իսկ ինչու՞ չէ, եկեք Հայաստանի մասին քաշենք ինֆորմացիա, նենց որ ոչ թե ստեր գրենք US, այլ AM, սա աշխատացնենք, run, Ահա, եւ հիմա ստեղ ուրեմն response-ի մեջ եթե տեսնենք, կա data, որի մեջ կա լիքը տարբեր ինֆորմացիա ու կա today, այսօր։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ստեղ գրած է այսօր կա ուրեմն 715 հոգի, ուրեմն հիվանդացել է Հայաստանում եւ 15 հոգի ցավոք հեռացել է։ Այս որ այս տարբեր sense ստատիստիկաներ կարելի է հավաքել ու կոդից։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք մեր JavaScript կոդից browser-ին ասում ենք, որ ինքը գնա ինչ-որ մի server-ից, որը նստած է ինչ-որ միտեղ ինտերնետի վրա, քաշի ինֆորմացիա։ Եվ այդ ինֆորմացիան օգտագործելով մենք կարող ենք ինչ-որ բան նկարենք էկրանի վրա։ Օրինակ, կարող ենք պատկերացրեք, մեկ է HTML-ում կա մի հատ, չգիտեմ, div, um, որը ունի ինչ-որ մի ID, target ասենք, թե, և ստեղ մենք ասում ենք օրինակ մի ռոպե document.query selector իրեն փոխանցում ենք ուրեմն hash target, սա ուրեմն մեզ կտա հղում դեպի այդ element-ին, target, և եկեք ուրեմն target-ի մեջ տնենք այսօրվա օրով target.inner text այսօրվա օրով քանի մարդ է հիվանդացել Հայաստանում, հա? Ուրեմն մենք ասենք response.data. ոնց է response.data. մնացածը չեմ հիշում, մի րոպե, հեսա մի հատ debugger դնենք ստեղ։ Մի հատ էլ աշխատացնեմ։ Ուրեմն ոնց է response-ի վրա պահում ենք։ Ուրեմն .data.today.confirmed Ուրեմն մեզ պետք է dot data dot today dot confirmed, չէ՞, ինչ-որ sense մի բան, եկեք սա աշխատացնենք, տեսնենք ոնց կլինի, 715, իսկ, իսկ US-ում կանի հոգի, նու, այսօր պարագայում ոչ դեր մարդ չունի, Աստրելիայում, Աստրելիան կարծեն AU է, ոնց էր Աստրելիա, հա, հեսա, 38, Էլու Ռուսաստանում are you? Wow. Um Okay. Լավ, կարճ ասած, այսպես մենք կարող ենք ուրեմն fetch-ը օգտագործելով կանչենք ինչ-որ մի server-ին, որպեսզի այդ server-ը մեզ ուղարկի ինֆորմացիա, որը մենք կարող ենք օգտագործենք ինչ-որ ձևով, թե դա այդ ինֆորմացիան գցում ենք էկրանի վրա, թե օգտագործում ենք որպեսզի հաշվարկենք ինչ-որ ուրիշ ինչ-որ արդյունք, ինչ Եվ այլն, եւ այլն։ Այս fetch-ը շատ հարմար ֆունկցիա է, հարմար գործիք է, եւ իհարկե, քանի որ նա վերադարձնում է promise, չէ, կամ խոստում, promise-ները պետք է լավ հասկանան, որպեսզի իրեն ճիշտ օգտագործեն։ Այդքան բան, հույսով եմ այսքանը parser, հույսով եմ հետաքրքիր էր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ